KKA só no Crazy न्यानो अभिवादन गर्दछु म कविता हाम्लिङ लिम्बू आज चाहिँ यो सम्पूर्ण बाबाहरूको पिता दिवस भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण बाबाहरूको विश्वको बाबाहरूको विश्वको बाबाहरूको गर्दै दीर्घायुको कामना गर्दै आज हामीले यो हामीले पनि यो वासिङटन स्टेट वासिङटन सियारमा अनि सम्पूर्ण बाबाहरूको लागि सम्झेर र आपाको हाम्रो आपाले यो बाबा दिवस मनाइराख्नु भएको छ र फादर डे नेपालीहरूको फादर डे जो चाहिँ अब इङ्ग्लिसको चाहिँ अस्ति नै गइसक्यो अब हामी नेपाली भइराख्दाखेरि नेपालीकै गरौँ न मनाउन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो मनाइरहेको छौँ हजुरहरूलाई के होला अब हाम्रो बाबाले काटिनु काटिदिनुहुन्छ के काटिदिनु हाम्रो बाबाले के काटिदिनुहुन्छ बर्थडे चाहिँ होइन है काटेर त्यतिकै राख्नुहुन्छ उसको नातिलाई नाति हो धेरै भयो काट्यो मेरो जेठो छोरो उसको फुपालाई के खुवाउँदै लुकिङ आओस् अमन Can you say something about uh, KK Creative Creation channel? राम्रो भइरहेछ This is the ones we are celebrating the Faraday days and uh, every Faraday and uh, happy Faraday and every. यो चाहिँ नेपालीको यो चाहिँ हाम्रो छोराछोरीलाई पनि अलिकति अब हाम्रो यस्तो बाबा दिवस मनाउने हाम्रो पनि छ है अङ्ग्रेजीको मात्रै नभएर नेपालीहरूको पनि छ है भन्ने एउटा सन्देश दिन खोजेको हो हजुरहरूले हजुरहरूलाई पनि के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू ल्याउनु होला हाम्रो हामी अहिले अमृत शिष्ट अमृतमा बसिरहेछौँ कति हाम्रो संस्कार संस्कृति धर्म भन्ने कुराहरूलाई बिर्सेर गइरहेको छ भाषा साहित्यहरू लोप हुँदै गइरहेछ अङ्ग्रेजी अब पूर्वी पश्चिमी पश्चिमी भाषाहरूले तानिरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मानिसहरूलाई आउने दिनहरूमा कसरी चाहिँ भाषागत संरक्षण गराउने भन्ने कुराहरूमा एकदमै हामी के के एक्टिभिटी क्रिएसन परिवार एकदमै चिन्तित छौँ र त्यसको लागि पनि हाम्रो परिवारको दायित्व भनेर एउटा देखाउन खोजेको हाम्रो नानीहरूलाई जहाँसम्म नानीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ र भन्ने आशाको साथ आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु हजुरको दिन शुभ रहोस् शुभ दिन फेरि फेरि भेट्दै जाँदा लु बाई गर्नु त बाई सबैले बाई बाई आयन खोइ लेपो हाङको सिवा